бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чӣ аз русия ба тоҷикистон чӣ аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқҳо дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикҳои калхозово тв бачаҳо ина имрӯз нархҳои тунука шиша шифр смен тахта бо инҷа алгарит дастабо абналичка дар треза ҳамашон аста бозори калхозобод магазини акаи даврон салом алейкум ака сӯзи тенҷа бардам ақа саломат хуб аҳвол аст мондай коро ака тенҷа коро хуб ака худо баш шукр рамат ку як нархора гам мезанед чихеле ака тинику тинику апшифка ино аҳа донаш 55 сум 55 сумон чанд метра 2 ба 97 2 ба 97 хулас азизлар 55 сумон екан 2 метрга 97 сантиметр ана ё ҳамаш нархош яхела нархош яхел бо арзон мешавад марҳамат бешидагиш чанд ка мешавад ака муомила дорад бақсад як кило да се метра дуни метра дар кӯ бошад ду мебиёда и оинао чӣ қадар нака оина хоб и пара мезгана и парада чӣ хелда ка сетко чӣ қадар нака сетка якса чил сомона хулас бирӯзи қирқ сум юз сум бирӯзи игрима сум

хуҷанд ҳайин ё кунед лубонта бардоша мезанед гарант шихатиҳай панҷоҳ се сомон бо арзон мекунам ё кунед хуҷанд ҳай лубонта ҷавоб метавинад پاتو نمیشکنه نمیشکنه یگان مایده نه شکست یگان چیز گیرد بیاد من با جوش با میتیم رحبلیش هم میتیم اگر نه پیش پیش همی بوده پیش پیش همی خود سومون با مومیلا بوده با مومیلا دوره آها کو یک تخته رو مزگرن تخته رو چکره نکه تخته بیدی جا همی تخته دونیم ایالا میریم тахтаи 14 ба 37 115 сомон 115 сомон 6 метра 6 метра 6 метра мана ин 300 ка меганям 300 ка 97 сомон 97 сомон 97 сомон 300 ка уна 3 ба 14 97 сомон болар кан азизлар 6 метрлик хоб мана ин 4 ай 4 бут 4 бут 4 бута 125 сомон ба 14 метям фаҳмиде ана кинҷа ин ош чи хел ин даҳака даҳаки завода ин завода завода панҷо сомо панҷо сомо шаш метра ҳам аш метра ҳам аст ин дувозаакшай дувозаака шаш сомо шаш сомо хоб ина бачаҳо бидед тахтаи завод чи хел рӯж дақ шуруъ ягон ҷои каҷала нест сад фоиз инаи ҳабдаакашай ҳабда ба дуним а дуним завода тахташай сад сомо сад сомо ино паловой мешавад ме а паловой ино паловой паловой маинаш 14 ба 2.5 ай. Инҳо 80 сомо. 80 сомо. Мани 42 ай. 42 ба 14. Аҳа. 42 ба 14 125 сомо. 125 сомо. Бо ардон мешад. Бо муомила дора хулад. Бисотар нима арзон дора бо. Муомила дора. Мани 10 кашай. 45 сомо. 45 сомо. Пат шифр ту нига мешад ми? Ин бу чорни пони мезан 45 сомо. 45 сомо. Хо, мана инҷа ми. Рекорд чиқил, рекорд. Инҷа аяро рекорд мерам ма? Оо. Река 35 сомон. Паталошни. Не. Шифр мо 7 ба 7 ман. 7 ба 7. Мана 5. Аха. Ба 4 50 сомон. Донаш 50 сомон. Мана 40 сомон ай. 4 4 да 4. 4 ба 4 40 сомон. 40 сомон а. Аха. Брус Брус 300 сомон. 300 сомон? О, 10 ба 15. 10 ба 15. Хоб, бо чи ман агоид? Аха. Семен. Семен чиқа, семен хуаксин ай? Семен хуаксин. Аха. 54 сомон. 54 сомон и 500 ка ё 400? 500 ка. 500 ка. 400 ка 45 сомон. 45 сомон. 400 ка 45 сомон. Дарун район чӣ ка даставка? Даставка бе пул. Аксия, аксия. Ҳамаш бе пул. Дарун район ҳам атрол дорем. Ҳамин 2 3 километр бошад бе пул. Бе пул. Ҳам дарун район бе пул. Бе пул. Бурда метена? Оо, ана инҷа мида. Аҳа. کارولا ناو گرفت اگه همی درون رایون با دستفکش بپول دستفکش بپول دارد بپول همی رایون با بیان بپول دارد رایون اینه مرد همه دستفکش هم دارد شفیور من همی شفیور خودی هست اینه شفیور شما کی بشنو سه اکم شنو همه میشنو سه ناو خیلی اگه اینه اکم شنو همه سایی جان مرد خیزمان من تاپا چیو دستفکش بیس پلای اکه اوتوپلیتا چا گرفته؟ اوتوپلیتا؟ او بچه پرسید زبده؟ این میترش با فکرم کش شش سومون هست شش سومون یا او خانسو شای سیستم یا شش سومون 6 тома. 6 тома? Сос. Ина бача 6 тома будай. Манай 14 ва 35 ай. Хоб. 110 тома. 110 тома. 6 метра ино. 6 метра 110 тома. 4 метраш ҳам ҳастми? 4 метраш ҳам ҳаст. 4 метраш 85 тома. 85 тома. Хоб, манай 12. Лага мешад мино? Ин 12 лага мешад. 12 6 метра 90 тома. 90 тома. Хоб. 90 сомон. Инам ай завод ме? Ай завод ме. Ина бачо ро на худа то мебиёд, вибр када мегирад мерем. Жудо када. Хобани даҳа каш. Аҳа. 80 сомон. 80 сомон. 6 метра. 4 метраш чи? 4 метраш 65 сомон. 65 сомон. 60 сомон ба метра. Аҳа. Хоб. Арзон мешад, момила дорад хулас. Хоб, момила дорад. <clears throat> Мале полавой. Аҳа. 14 ба 2 ай. 14 ба 2. Аҳа, 14 ба 2 ай. Аҳа. Ина 70 сомо метиям. 70 сомо ина бачо 2 см итариш 14. 14. Ина 6 метра. Тахтаро тамошо кунӣ. Ана ишан ё кунӣ. 18 мегон 17 ба 4. 17 ба 4. 17 ба 4. 150 сомо. 150 сомо. То за 50 ка 5 ба 15 дорем меш. 5 ба 15 он дорем на ҳастан. Ин чанд сомо? 140 сомо. То за 50 ка ина 140 сомо бда. 140 сомо. 5 ба 15 ҳа? Оо. Ана ижа бинакун. Ана бистака. Бистаки чор. Чор, а? 183. Аҳа. Хоб, ана ин севини, ман тахти завод аст. Аҳа. Тахти завод 160 м, 17 ба 4. 17 ба 4. 160 м бо арзон мешад. Бо муомила дорад. Аа. Ана ин севини ба 17. Аҳа. Яъни 145 сом. Аҳа. 145 сом. Ва арзон мешад. Ва арзон мешад. Хулас бачаҳо биен худотон метавошад. Ман тахти завод дидид ин тарафаш чӣ хела. Аа пишаш шихра инҷа шихра ина бачаҳо полни тамошо кунед стандарт як хел буридаги ягон ҷои чӣ надорад агар як талим таш маъқулаши бо худато мебед бубур када алиш када мекунед мерен ина тахтаро тамошо кунед базаша болош аст ёмка кунед ин база баландиан ё ин база ин тахта ина болош ҳамаш калхозоботевеки гӯяд мо иншоалло бо хулас айноми калхозоботевеки гап зан бо арзон кардан метавӣ нас озӣ акун вай тараф мезгардем бо онҷа тунука будааста тунука шиша хулас ам хеле бачаҳо бозори калхозобода магазини акаи даврон хулас инам базаш ҳамиҷа бачаҳо ина ҳама тахтаҳо ҳаста чӣ хел намуд тахта боша ҳаста худатон биед выбор карда мегиред ана лекнай паталосин Рекна пахлошни 20 сомон. 20 сомон. Донаш 20 сомон. Донаш 20 сомон. Я пачка да чанда дора? 12 та дора. Пачка чанд сом мешад? Пачка 240 сом мешад. 240 сомон. Аҳа. Май ДВП. ДВП диди мана. Аҳа. ДВП 65 сомон. 65 сомон. Як куҷо ата? Як сомон ташай. Як куҷо? Ин Россия як сомон ташай 65 сомон. Аҳа. Бо дорем дим сорт шам ҳастай 63 сомон. Ин тунукои 6 метр чашида ка? Майна метраш 30 сомон. Метраж 30 сомон, а? Инаш 40 сомон. Метраж. А, метраж 40 гавса, ин матвия. А, иш матвия дас, иш простой. Простой. Бо хасаки 23 сомон, она кабутакош. А. И кабутакош. Кабутакош 23 сомон. Метраж 23 сомон. А, метраж 23 сомон. А, нас. Инжа бо ново дас, ново чикара нака? Ново 45 сомон. Чанд метра? 4 метра, 45 сомон. А. 50 сомон. Гавс, гавса 50 сомон. Мана. Гавс. ин аи матви кадаги این تقرار مات میشه به من این نمی پسد می بند؟ نه نه نه یکان کار نمی کنم پول از پنجا سامان ها؟ آه چل پن پنجا سامان چور متر ها؟ آه نهاز اینجا با خیلی برای کریش هفته هست کنیوک کنیوک پنجا سامان پنجا سامان چل پن سامان سی سامان هر نموده شد سه متر ها؟ دو نیم دو نیم می؟ آه ایش چند با چند بیست پنجا بیست بیست بیست با بیست بیست با بیست ها؟ پونزه با پونزه بیست با بیست ها نهاز ҳозир бисёр одамҳо таи кришаба задостанпанҷоҳпансом гуфтед бинакирпич камтар тӯлонгитар будааст خب و چه شایست من نیم کنی؟ چی رو ابنالیش کرده که ابنالیش کرده؟ بیست پونزه سنت چه متره؟ سه متره سه متره آه پونزه سنت آره پتالوگ ابنالیش کرده آره درم دارید؟ داره درم داریم همش هسته برای آه. درش بیست بیست سه متره دهکه هفته که آنه یوز بی ایک من آها من یوز بیش یک سد شست همون یک سد شست همون چند بچه ин 09 айғавсиш 09 як 25 ба дуиним ай ина намехе шишо чиқел ака шишо шишо ако шишо 70 сомон квадраташ як квадрат 70 як ба ягаш 70 сомон як ба ягаш 70 сомон и бад размериш чиқел ғавсиш ғавси ин ин чорай чора расиски шиша ва ин гулдорош 100 сомон квадрат барои байна мемонанд ҳа барои байна ин 100 сомон ай квадрат тимнит ҳам доред тимнит ҳам ҳаст тимнит 120 сомон квадраташ а на инаш тимниташ ҳамин ин ойна ойна кота мебинед а ойна кота то мебинед ин 130 сомон кой дубайскиан ё дубайскиан 3 метраш 80 сомо. 80 сомо. Бачо, комментарий да ҳар хел гап назанед. Инам бачо, худатон биен, канче ставша, бинен чи хела. Вақта мегаяч ай Дубай, ай бача, ай ки ки миёра ай Дубай. Лекин фирма ам Дубай аст ки гавса. Худатон биен, канче ставша тамошо кунед. 245 ай, 245 70 сомо. 70 сомо, на? О. И гарантия чи хела бад, и мепусанад. Нами пусад, гарантия дорам, ай бачо, канче на зана мезанад. Хоб. Деспе. Деспе лакрони. Ага. Деспе лакрони 400 сомон. 400 сомон. Ман ин света шай, вай света шай, ман вай света шай. Чанд ба чанд акино? 183 ба 2 85. 2 75. А, 2 75 ба 1 83. Ага. Фаҳмидед ми? Як та намуд. 5 квадрат 3 чанд мебурад? Ду та намуд, 3 намуд. Ха, 4 машин боло ба истога. Ага. 4 намуд. На. Хуб. Ай, каниоко, ай каниоко. 50 сом. 50 сом, 45 сом, 50 сом гуфтед ба я. خلاص هم خیلی بچه هایی بازار کلخوزابات چیزی در کار باشه هسته مگزین که دوران رقم باشه در روی اکرامه مونه تخته پیزتگر رکه پت شیفر شیفر هسته تونکه هسته چیزی در کار باشه مرحبا زن زنه بچه هایی نه مگزین که دوران بازار کلخوزابات